Tây phương của nó Về biểu mang đường quang sư nhau Sư cả ta đến tại bên sư tại đường càng À bố đà những con đông ta chưa trả lệ Những con đông có những người hề chưa đúng lại trả ý mình Đây là lời hà tiền tới đủ Tôi xin hẹn hoan ý Tôi những sư cả Bằng đôi chuyện nghĩa Tôi chưa gì tôi ăn cơm tôi cũng hẹn em tôi hẹn tôi nhà tôi cũng hẹn dạ cũng là tôi là à với cả mà anh với cả mà với cùng chúng ta lúc này cũng ngồi riêng cùng tại vì học ta cũng ăn tòa ăn gì tòa ra bán ra Morning, sir. 红油中品尝色美，红油中品尝色高性格大大因性格。中 哎，朋友，来跳舞，兄弟对，穿的都是新装，好花红啊！ I'm gonna go get some more. We're going, in Good to go. Thank you.

フフフフ。 全市领导，温家雄、张秀国等全体中央、省、市领导，以及中央、省、军。 CHN and I here 常受着奥妙啊！嗨，啊！蒋介石专程坐车，接到新四军用十八团副团的财锷，少将军华的介绍，我讲我尽管业务难为，但据中央军委和尊央统一指示，是红桥务村，中国半空是无名空，便将兵出来报名，就是不带书名。 事情过就忘记，家家户户红红的桂花枝，小儿女高调过年，不管天寒或天热，把那件蓑衣带带上，有福常在，我心情乐观又乐观，要我叔叔年纪大，三十三岁，一说伤心爱，再爱三块。嘿。 の。